ドンミシはるかかとね、みほまほ私たちはセゴですまずはチャンネル登録者数6万人本当にありがとうございますありがとうございますめっちゃ嬉しい、はい そしてこちらの目隠しで踊った動画100万再生突破とこちらランダムチャレンジ急上昇になりましたこの2つもありがとうございますありがとうもう本当に私たち2年間ぐらい YouTube やってるんですけど、こんなにね奇跡が起こったのがもう初めてすぎて、もう本当に嬉しいんだよね、ああしい でこの動画で私たちのことを知ってくれた方がたくさんいらっしゃると思うので私たちの自己紹介をしますはいはいチェのリーダーのイケメンダンスマシーン担当はるかですはいチェのクールビューティー加藤真由紀面白担当琴音ですイエーイチの不思議なお人形ブラックドール美穂です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 ゆくゆくは韓国の大きな舞台に立てればなという願いもあります世界で活躍できるようなアーになりたいと思っておりますので皆さん応援よろしくお願いしますお願いしますちなみに皆さん気になってる方も多いと思うんですけどあのチェゴの動画の毎回のエンディングのあの曲 あ気になる気になるあの曲は、実は、私たちのオリジナルソングなんです海外の方からもたくさん「この歌は何だ?」っていう英語でねたくさん質問いただいたんですけど実は英語なんてうの英語なんてう What's Do これ実は私たちのオリジナルソングですそのオリジナルソングの曲名がドンミシドンミシとっていう曲なんですけどこの曲今年中に PV と iTunes で配信予定なので皆様お楽しみにお待ちくださいお待ちくださいチャンネル登録はそのままでお願いしますまだいつ公開っていうのが未定なので早く聴きたいっていう方がもしいらっしゃいましたら あの6月22日に私たちライブをさせていただきますのでそちらでぜひ生で見て聞いてくださいませで詳細はこちらになりますチケットが1500円という安い価格なっております、通常だと3500円とか4000円とかが主流なんですけど、うん、なんと1500円でもうこんなチャンス絶対にないと思うので、うん、皆さんぜひよかった お願いしますチェコの出演が終わりましたら物販もやらせていただきますチェキ1枚500円でやらせていただくので皆様たくさん撮りましょうファンの方と画面越しじゃなくて実際に会ってお話ししたいですそして私たちは出 教えてチェゴやでつぶやいてくださいはい教えてチェゴやちゃんと伸ばし棒もね What's do you say? で期間は今から7月8日24時まで夜の24時までになっておりますのでそちら期間内に質問を送りください質問は何でもいいのでたくさん送ってください、い、例えば はるかさんってこれ、ヘルメットですか <laughs> とかでもいいので送ってください実はここだけの話ヘルメットです <laughs> 皆様からのたくさんの質問をお待ちしておりますのでたくさん送ってくださいお願いしますそして Twitter、Instagram、TikTok もやっておりますので、はい、よかったらそちらもフォローお願いしますお願いします What's Do you... そしてチェコのファンネームファンマークできましたファンネームはチョアですチェコとチョアねそう w h a t do you... チョアのみんな改めてよろしくお願いしますお願いします SNS のプロフィールなどにつけていただくと私たちも覚えやすいので、うん、よかったら皆さんつけてみてください What do you say? それでは最後にエンディングが流れますので皆さんよく耳を澄ませて聞いてみてくださいそして今後私たち頑張りますので絶対に見逃さないでくださいせーのドンミシはるか琴音美穂真帆私たちはチェコでしたバイバイ